こんな感じであ、いいですね、いいですね。あ、すげえ。そうよ。ありがとうございます。ちょっとこれ見本で弱っちゃってるんです全然。これで価格二人のやつ横にしますね。横にして。はい、これ僕取れます？音声大丈夫ですか？いけます？あ、そこ押しちゃダメ。あ、ダメ。勝手にライン見ないで。個人情報。 <laughs> やってんだよもう。ちょっと個人情報だから。いきます。はい。 あいいんじゃないですか早いね <laughs> あこれいいんじゃないほらいやいいっておいいじゃんいいっすよいいっすよいや素晴らしいこれではいこれであはいありがとうございますすみませんこれで乗せと思います、もう乗せていいですかお願いします わかりました僕らこれでいいねを100万集めないといけないですね、はい、あそうなんですか、はい、累計ちょっと焼きそばっていうところで僕たちも貢献できれば、はい、ありがとうございます嬉しいです、はい、普段この時間送らないんですけど送っていますね投稿しますドン今違う人のが出てます、ね、 <laughs> ギャルのが出てる違う違う違う違う意味がわかんないんですよあなたはその違う違うの自分が見てるやつが送ったらあほら アップロードしまたってなったよほらこの静岡でせっかくなら、富士山を見ようと見れんの富士山の見える、スポットを探して、うん、どうせなら新年らしくご利益をいただこうといいね一高二富士三なすび日本一の富士銭湯にも書かれてますからね でなんでタクシーの運転手さんに後取り交渉してもらって、はい、この静岡市内で富士山が見えるところに連れてってもらう。あタクシー来たタクシー来たいや待ってあこれ空車だ、えー、これ空車いやけど待って一回するでしょ一回するでしょ一回するまとまってないから俺今だ <laughs> レンタルクロちゃんじゃあじゃあ行きましょうかはいじゃあさよなら、いやいやまた別れんのまた別れんの本当に さよならさよならじゃないからありがとうございます頑張ってくださいねいやいい人ですね、皆さんこれでもう3週ぐらい行ったいやクロちゃん、はい、い行き過ぎなんですよえ何 <laughs> そう皆さんびっくりしますよいつになったら俺たちテレビ出てくるのかって 本当に新年の挨拶剃ってないんですからいやいやいや新年の挨拶は唐突ですよあと差し込んだりじゃん別に <laughs> いやけどいい人たちだってだってさちょっと確かにねあのちょっとなんだろうオフィス街とかの日陰になってて、うん、ちょっとね分かりにくい場所なのテラスがあってすごい綺麗なんだけど、うん、でちょっとそこに貢献できたらやっぱねレンタルクローズなんだからできたらいいかなと思うねそうですねあタクシーあるそうですねちょっとあそこでタクシー、はい 乗らせてもらえるかちょっと聞いてみましょうよはい乗らせてもらえるか乗らせはもらえますよお金払えばいや僕ら取らなきゃいけないからああそうかあそうか中回してもいいですかっていうことねそうそうそうそうかその交渉もしないといけないんだそうなんですいやむしろその交渉が大事なんですよあそうなんね、うん、この車は予約者って書いてあるこれはそうですねあっちで止まってるのが そうだそうだあれだったらちょうどタクシー乗り場だし、はい、いやなんかいいね地元の人が地元を愛してる感じ、うん、うん、伝わりますねうんやっと目覚めてきたねいや遅いんですよえもうさっき1時間回してますからね嘘本当にあ本当だ <laughs> 結構回してるじゃん何時だと思ってんですか本当 また1時間回しちゃって <laughs> いやいやオープニングではない番組だと思ってるんですけどオープニングではないよもうああそこまで来たらちょっと聞いてきてください、ね、僕らちょっと怒られたら逃げますんでなんで逃げないでよ近くにいといてよちょっとだからカメラ回してもいいですかっていう形をねそうですそうですロケで連れてってもらいたくて、はい、すいません <laughs> お父さんご丁寧にありがとうございます ただもうお母さんを乗せるんだったのねあそういうことですかそうそうそうそうそ予約だったんだそう意外といないね意外に走ってないですねもうな逆にこっちかな場所的に大通り行きましょうか行きましょうかねいやこれ俺のせいじゃないしいやいいんですまた早くしないとカメラマンが俺まだそう本体が来ちゃうから俺声かけるよいろんな人に声かけるいいかけるよ <laughs> もう 進まないですよもうこんなこんなさあのアクティブに動いてる俺に対してそれはなくないねえ企画、うん、企画もあるんですか企画があ企画あんの富士山を見ようっていう企画ですあ企画あんのあれは乗ってんのかな乗ってんのかなんだろうわかんないあ乗ってるね乗ってる乗ってる一応携帯でフルクル入れてるけどここ関係ないですよね アプリですかいやちょっともうちょっとなんかヒューマンなそれこそヒュそのもうちょっと振ったらハートフルにしましょうよいやハートフルだからちょっとえそそんなハートダメですよハートフルですからめんどくせえな本当に言うこと聞かねえなハートフルにしましさっき十分はあ、お疲れ様です。あすみません、タクシー乗り場ってここら辺。 ああとなんかタクシーが通ってそうなところってありますか？ここはい。そっちの通り、あ、はい、あ降りたよ。降りた。あ、本当だ。と待ってくれるかな。待って。待って、行っちゃう。行っちゃう。あ、いいです。もちろんどうぞどうぞ。子供がね好きでいつも見てるんです。多あ、一番行き <laughs> ます。ありがとうございます。多分そこで待ってると来るはずなんですか。いやさっきから待ってたんですけど、意外と来なくて。ちなみに なんか今レンタルクロちゃんってあのー、番組やってるんですけどそれで静岡でいろんな場所に行くって言って今ねなんかどっかこの後富士山を見に行きたいんですけど <laughs> なんかいい絶景とかってあったりしますか？ないですけど日本平ですね。日本平。日本平ホテルのとこから、はい、ラウンジみたいなのあって、はい、全部見えます。えー、ちょっと覚えておいてね。日本平ホテル。すごい。あとちなみになんかせっかく静岡来たら、うん、行っといた方がいい場所とか 食べた方がいいっていうのありますかなんか久能山と照宮は階段を上んなきゃいけないけど、はい、一応あの徳川家康さんのお墓なんでそこは絶対多い優勝正しいだから日本平から、はい、ロープウェイ出てるんで、はいはい、日本平って見て、はい、富士山をロープウェイで行くと東照宮に行ける ああすごいねいいルートでも階段で歩いて帰るかまたロープウェイ乗って日本なら戻るロープウェイですロープウェイですねはいでも3 0階段ぐらいそんなにあんの嘘二千階段二千階段いやけ結構いやいやいやいや1単位で上がったり下がったりしないで、はい、えー、ありがとうございますちょっとなな、いろいろ行ってみますねありがとうございます。行ってみましょう、はい、じゃあ。息子さんによろしくお伝えください。日本平ですね。 いや有力な情報じゃないですか今の有力情報あとここら辺って言ってたよねここら辺がタクシータクシーねそうさっきのさっきのタクシー乗り場かってたけどやっぱいなかったからいやなあのあのお堀に来た時に止めたらよかったのねいやだからそうもうそういうことなんですよいやけど止めてたらけど焼きそば屋さんとコーヒー屋さんなかったからね <laughs> さっきも何台か通りましたからね、タクシー、はい、間が悪いんですよクロちゃんだから言ってくれるねあ来た来たああダメかああ乗ってるねさっきの乗ってたでしょどうせ乗ってるから空車でしたよ本当に、はい、タクシー拾うので一来ろって何これお疲れ様ですいってらっしゃい いや分かるんですねやっぱこの格好してたら、さっきだけどね焼きそば屋さん、伊藤さんのところの分よかったですね清水の次郎長のみたいな感じもったら「いややっぱうまいね」みたいな <laughs> いやいやなんか歌舞伎を見に来てはる感じの人でしたね <laughs> そのちょいちょい出てくる関西弁は何なんですかあ僕出てます <laughs> 見てはるとかわけが分かんないんですよ広島出身のくせに広島にって何なん あ、ありがとうございます。いや僕あれ京都で8年間住んでたからあ大学時代、ね、からその時無理やりあの関西弁を覚らされたのあのじゃないと、うん、その時代やっぱ20年前ぐらいとかは関西弁使わないと関西で漫才とかそういうのしても誰も笑ってくれないからっていうあそうでしかも覚えたのが多分 女の子のイントネーション覚えちゃったから女の子の「なんでやねん」とかちょっと上がる感じのとか「ありがとうございます」そうなんだ自分で意識してないからああなるほどですねあ来た来た来た来た来たどこ来たどこあじゃカメラこれ僕持っときますよあ来た来たすいませんあのちょっと OK 引きました OKOK あごめんなさいね、はい、ありがとうございますすいません運転手さんありがとうございますはいはいはい乗りましょう乗りましょうすいません運転手さんありがとうございますお父さんすいませんあの今から富士山が見える絶景の場所に行きたいと思うんですけど、はい、富士山がなんか見えそうなスポットってありますか じさんがねさっきだってあの日本平女性のことに聞いたら日本平って言ったよ、うん、清水港から全部見えるとこやるけどね頂上にね、うん、うん、そこまでじゃあ連れてってもらっていいですかいいですよいややっと動き始めましたいや素敵日本平までで時間どれぐらいですか1時間弱ぐらい1時間あそんなに、うん 40分ぐらい45分ぐらいかかるねここからこうやって登るからねまあまあでももうああなるほど行きましょうかえ行って大丈夫か大丈夫かまあまあ、とりあえず向かいましょうか1 <laughs> 時間弱でしょ、うんないね、あそこに見えるだけが、今日は。あ、そうですか。うん。 見えないんで見えない見えないえ嘘でしょ今日だって今日という日はだって天気いいはずなんじゃなかったの天気はいいじゃないですか青空ですよ雲がねあそこら辺すごいもんねああだってこの近く来て見えないいや多分、ね、本来であればもうしっかり見えるんですか、ね、はいねすごいもう誰もいないよ本当にで <laughs> 対向車一台も見てないんだけど <laughs> お父さんなんか変なところ連れてってませんうちらのことうちら土地勘がないからってさっきのなんかね動物園のあったところの分岐点で違うところで来た感じがしたんですよ急に現れなくなったんだけどドキドキしてきましたよな、うんえー、サイズ負担でね、ついてます、ね、お父さん頼みますよちょっと TikTok でも好感度を上げていこう いうこの企画さあ今週はいくついいねがもらえたかな1月ももう半ば来週には富士山見えるかな